Qu estas li. Li estas Jesuo Christo. Qu estas li. Li estas Gandhi. Qu estas li? Li estas Francisco el Assizo. Qu estas li? Li estas Galileo Galilei. Qui estas li. Li estas Charlie Chaplin. Qui estas li. Li estas Albert Einstein. Qui estas li. Li estas Leonardo da Vinci. Qui estas li. Li estas Mozart. Qui estas li. Li estas Charles Darwin. Kiu estas li? Li estas Zamenhof.